эмне үчүн акыркы кезде биздин жашообузда ийгилик аз а жетишкендиктер жок ушуга жетиштим болот мага эми ушул бойдон дагы алтымыш жыл жашайбыз анан денебиз өлгөндө алып барып көмүп коюшат проблемалар биз үчүн коркунуч бизнес баштайын десе проблема проблемасы жок жашоо бул бейиш сен жашооңдо эмнеге жетиштиң деп сурайм эми Салам алейкум. Бүгін бір жаңа ашылыш жерлермен сөйлескім келеді. Бұға дейін мен игілік деген сөзді көп қолдандым. контенттерімде же тренингтерді, же бір қоғамдық сөз берілген жерде игілік деген сөзді көп қолданып келдім. Кейіншерек аңдасам, игілік деген сөз емнегедір маған шындап айтқанда мындай түпкірді бір орнын таба албай қинайды екен. мен бәлкім орыс тілінде де сөйлеймін да, орыс тілінде успех деген сөз бар. Көпшілік адабиятта успех, формула успеха принципы успеха как достичь успеха деген өте көп шындай манилер келетті. да мен қырғызшаға бұны жатқырғанда игіліктің сырлары игіліктің формулалары игіліктің талабы сымал қотормо тибиндеги бір түсініктер пайда болады бірақ игілік деген сөз орнын таппайды себебі орысша успех деген сөз успеть деген сөзден үлгеру керек а игілік деген ше игілік за же жетишпи семантикасында койчу ушундай бир карама каршылыктар менен келип биздин жашообузду илгертен эле кенен колдонгон бир сөз бар экен тилекке каршы акыркы кезде бул сөздү биз такыр колдонбой да калдык окшойт жетишкендик деген жетишкендик успех деген сөздүн семантикасында дагы койчу маанисинде дагы жетишкендик деген сөзгө туура келет экен мен ушуну байкадым орус тилинин маанисин четке коюп жетишкендик деген сөз менен ийгиликти экөөсүн ушундай карасак балким синонимдей туюлушу мүмкүн но игілік бәлкім бір жақшылықтыр түркте бір деген сөз бар түрктерде бәлкім иылық да бір жақшылықтыр жетішкендік бұл тақыр башқа категория екендігін түшіндім. бұл жетішу екен бір нәрсеге жетішу Ал ал нәрсеге жетіп бару аны алу жана ал бағындырылған игілікті жақшылықты өзіңе қаттоо мен паландай жетішкендіктің иесімін вот сөзді қараңыздар мен түкүндөй бір жетишкендикке жеткен адаммын Бұл адамдын мынандай мынандай мынандай жетішкендіктері бар деп сөйлесе балким жетишкендиктин мааниси келіп шығады окшойт мисалы мектепті бүтсөң бұл жетішкендік. сен мектепті бүткөнгө жетиштиң жана мектепте оқып атканда мектеп программасын жақсы өздөштүрсөң сен мектеп программасында жақсы білімдерді алғанға жетиштиң жақсы оқыдың. үй бүлө құрсаң үй бүлө бұл бір жетишкендик сен үй бүлө құрғанға жетиштиң Жақшы бала тәрбиелағанға жетіштің дарақ отырғызғанға жетіштің паланча бір сом іштегенге жетіштің үй салғанға жетіштің елге паланда іштерді қылып бергенге жетіштің демек жашообузда жетишкендик маанилүү экен биз жетишибиз керек экен алла субханаху ва убада кылган қылған да жетішіп қалдық бұл жашоуда Бейшине да жетишип қалдық бул жаш эмне үчүн акыркы кезде биздин жашообузда ийгилик аз себеби жетишкендиктерибиз аз экен биз жетишкендикке умтулбай эле бир жерге жеткен чегибизде катып калып зона комфорт орусчасы зона комфорта то есть бир ыңгайлуу зонага кирип алганбыз болду сен мага тийбе проблемага айтып атабыз эй проблема мага тийбе мен сени чечким келбейт мен проблемасы жок жашагым келет мага ушул жашоо болот а жетішкендіктерші жоқ ошоға жетіштім болот мага шүгүр кылалы <laughs> шүгүр да туура эмес түшүнөбүз шүгүр кылалы ушуга жетиштик болду үй бүлө куруп алдык төрт балалуу болуп алдык кудайга шүгүр бир ишибиз бар күндө жей турган оокатыбыз бар тамагыбыз бар эли журтта кичине кадыр баркыбыз тууган уругубуз бар болду. кудайга шүгүр бүттү бүттү биздин ушул жетишкендигибиз бизге жетет эми ойдан дагы алтымыш жыл жашайбыз анан дене өзөлгөндө барып көмүп коюшат бир жетишкендик менен калган өмүрдүн баардыгы кетет а күндө жетишкендик кылса болбойбу жок болбойт эмнеге проблемаларды чечиш керек анда проблемалар биз үчүн коркунуч э койчу койчу койчу башты оорутат э койчу проблема жетишкендиктер бул проблемаларды чечип барып жетүү экен да жетишкендик бул проблемаларды чечип барып жетүү экен эгерде биз проблеманы чечпесек жетишпейт экенбиз биз ушул комфорт зонасында туруп алат экенбиз мен ушуну түшүндүм эмне үчүн адамдарда өнігу болбойт себебі олар проблемадан қачады екен проблеманы шешпейді екен бизнес баштайын десе проблема өзін тәртіптейін десе проблема нәпсіменен іштеш керек үйін тәртіптейін десе проблема балдарын нәпсіменен іштеш керек қойшы барлық нәрседе проблема бар проблемасы жоқ жашаса болмай болады бұл комфорт зонасы бір жетішкендікке жеттің ошол бойдон өлесің анан көміп коюшат или экинчи проблемасы жоқ жашоо бұл бейиш ал жерде проблема жоқ бейиш а бул жашоо өзү маңызы сынау екенді сен проблемаларды қандай шешесің және эмнеге жетішесің қанша проблема шешкенге жетішесің демек игілік адамы дегенде біз жетішкендіктері бар адамды назарға тұтады екенбіз эми силерге бир суроо өзүңөргө бир тест кылып көрүңүздөр канча жетишкендигиңер бар азыр кимдин бир курагы жыйырма жашта кимдин курагы балким отузда кимдики элүүдө ким алтымышта мен мына тасманы ким көрүп аткан болсо ушул жашка чыгып кандай жетишкендиктериң бар бир эсептеп көр мен бір жолы әрекет қылдым ішенесіңдер бе бірінші отырғанда бір жүзден нары жетпеді да мен бір отыз қырық жыл елу жыл жашаған өмірімде жүзге жетпеген эле жетишкендигим бар екен қалған жашоо каяка кетті анда аябай қату қиналдым түйшөлдүм бир эки жума эстей албай жүрдім қалған жашоом каяка кетті жүзгө эле жетпеген жетишкендигим бар екен анан бір күн бір досым айтты е сен жетишкендиктериңди жазшы қанша екен десем маған түнде чалат е ондон ары өтпей атат дейт анан мен аны күйдүрүп дагы айтып атам калган жашооң каяка кетти жооп жок эмнеге да чындыгында жетишкендигибиз жок эмнеге биз калган убакыттын баардыгын жетишкендиктин кереги жок айланайын мага тынч көрдөгүдөй жашоо керек деп жашадык да убакыт бекер кетти муну түшүнгөн элдерде өнүгүү муну түшүнгөн адамдарда өнүгүү демек өнүгөм десек жетишкендиктерди эске алышыбыз керек экен ерттешуіміз керек екен жетішу үшін жашаш керек екен мен мынауын жетішейін мен мынауын жетішейін ей меле қажынып жатасың ғой менің жашауым өзім білем мынауын жетішіп қалайын мынауын жетішіп қалайын мынауын жетішіп қалайын елге мынауын беріп қалайын үйге мынауын жасап қалайын балдарға мынауын үйретіп қалайын мынау үшін деп жашаса ал адам игілік адамы болып есептеледі екен тапсырманы түсіндік пе ну егер де кімдір біреу кімдір біреу қандай бір ашылыштары болса комментарийге жазып қойыңдар балким комментарийді оқығанда басқа біреулерде бір илхам пайда болады балким басқа біреулерге бір мотивация пайда болады кімнің қандай тәжірибесі бар кім жетішкендікті қандай түсінді и балким өзінің жетішкендігін есептеп жазып қояр мен мынанша жетішкендігім бар екен жашым елуде елу жетішкендігім бар екен қалғаным не болды білмеймін <laughs> сымал а так қаншалық көп жетішкендік бар ошончолук сіз жеңүүчүсүз ошончолук умтулуучусуз демек ошончо тажрыйба бар ошончо кадыр бар и ошончо акча да бар ар бир жетишкендиктин айтмакчы акча түрүндө да баалануусу болот экен да ал өлчөнөт экен жетишкендик өлчөнөт экен мына ошондой туугандар бүгүндөн баштап мен колуман келсе жетишкендик деген сөздү сүйлөгөнгө аракет кылам эми сен жашооңдо эмнеге жетиштиң деп сурайм эми салам алейкум